сейчас вам сколько полных лет? Мне 65. Угу. Тракторист, водитель. Угу. Все собрал. Все, все, все можно. Все собрал. Вдох. Выдай. Вдох. Выдай. Так, тут с вами все непросто. Вдох. Вода. Чуть-чуть сейчас расслабим мышцы здесь. Все полежим. Положа пару. Все. уже. Ага. Хрустнул только в шее или в грудном поясничном отделе? Нет, в шее только. Ага. Просто страшно. Может Голову сюда положил. О, мурашки побежали. А? Испугался что-то чуть-чуть? Да нет, вроде что-то. Все. Нервное окончание распустили. Мурашки пошли. Вдох. Выдай. Постараться. Вдох. Выдох. Отдаем, отдаем ну. Расслабился. Вдох. Выдох. Чуть-чуть лопатки потяни. Руки вместе скрещены, но расслаблены. Словом, расслабляться у вас не получается, да? Нет. Вас не учили, да? Эх. Выдох. Отлично. На спину. Слушай, смутас у нас стал. Неожиданно для меня, да? Переворачиваемся. Ну, Ой, я думаю, не получится. Так, мне сейчас надо растянуть вам позвонки. одному сейчас будем растягивать. Это неприятно, но... Жинду гурляку нет. Вдох. Выдох. Выдох. Ой, блин. Да, да, дышим, дышим, дышим, дышим. Фух. Ну, О, как они хорошо встают. Ну что, мой дорогой, проверяем, что у нас осталось. Все, все, все, все, раз, Было 10, сейчас? Ничего, там глаз нажимаешь. Здесь? Тоже нажимаешь, только еще. Было 10 по 10-бальной шкале, ага. здесь было 4 или 5, здесь сейчас? Ничего, нажимаешь только вот это, что напряжение того, что давишь. Так, здесь не было ничего, сейчас? Нет. Здесь тоже не было? Нет. Здесь было, ну-ка? Нет. Нет, нажимать что? Ага, здесь было сильно. Можно нажимать. Десятка была. Здесь? Ничего нет. Здесь? Ну, просто нажимать и Так, вот здесь было сильно. Вот, вот есть немножко. Сколько? Ну, примерно пятерочку. Ага. Вот здесь этот спазм еще на ноге остался, нога ага. короткая. Но здесь у меня претензий нет. У меня тут все нормально. Молодец, боец. Ну, вот хотя бы. Сейчас позвоночник стал видно. А то тут за жиром-то и позвоночник не видел, в какой стороне находится. Даже жир есть. Не, но ну он же здесь, если позвоночник, позвонки здесь смещаются, здесь формируется жировая прослойка. Сейчас руки будут электрично стрелять. Руки опустят, ноги, плечи опустят. Ой, ой, ой, Последний остался. Ток. Да, это ток. Умница. Все, расслабился. Вот это прошило. Дышим, вдох. Хорошо. Голову вниз. Угу. Вниз. А теперь вверх поднимаем. Шоп, шоп, шоп, шоп. Все, расслабился. На меня. Молодец. На меня, на меня, на меня, на меня отклонился. Четыре, пять. Умница. Вдох. Выдох. Ох, не идет совсем у нас, да? Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Отдали, мне отдали, Расслабили, расслабили, расслабили. Все, молчим. Суставчик, что у нас? Ой, вот и встал. Ух. Вот и встал наш суставчик, да? Все? Ну хватит, хватит, не надо мне напрягать. Все? Пошла? Пошла? Угу. Вот и сустав появился. Сколько не работал рука? Ой, много. Сколько лет? Сколько у меня внук? 22 года. А было, было 6 лет. Ничего себе. Это получается сколько? 22 лет, 16 лет. 16 лет. За 16 лет рука заработала, да? Угу. Как ощущение? Здесь вот легко стало расшириться. Ага. Ну, шея, по-моему, вступает сам больно или что это? Ну, шея, шея, шея, конечно, непри... это, то, что удар неприятно, но ну, да, да, больше вот, ну болей, спазмов. Нет, вроде бы. Нет, больше не должно быть. А нагнуться можете сейчас? Встать нагнуться на пол. Ага, давай. А теперь поднялись? Есть? Нет. Сейчас. Резко стал. Оп. Оп. Нет. Ну уж по привычке как-то да, назад, да, да. назад заваливаюсь. Так, смотрите, значит, объясняю. А, даю вам книжечку, здесь разжевываем то, что вы должны делать. А, ближайшие там расписано здесь, что вас ждет в ближайшие 7 дней. То есть, конечно, места ударов поболят. Вот. Другой момент, что те боли, что были, не должно быть уже. Это раз момент. Второй момент, что может даже чуть-чуть температурка даже подняться до 37, не пугайтесь, это нормально. То есть через отек все это проходит.